वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया जिसमें रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर जोर दिया गया है इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पर दोगुना खर्च किया गया है वहीं one nation one grid plan का ऐलान भी किया गया है इसके अलावा वर्ष 2018-19 में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल को मंजूरी दी गई है और रेलवे में पीपीपी मॉडल इस्तेमाल करने की बात भी कही गई है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में कुछ दस प्रमुख घोषणाएं हुई हैं वो हम आपको बताते हैं 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा इसके तहत देश की निन्यानवे फीसदी कंपनी आ जाएगी लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा आरबीआई कंट्रोल करेगी इसके अलावा एक से बीस रुपए के नए सिक्के जल्द जारी किए जाएंगे जनधन खाता धारक महिलाओं को पाँच हज़ार रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपए के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी पैंतालीस लाख रुपए तक के मकान खरीदने के लिए ब्याज पर आयकर छूट सीमा दो लाख रुपए से बढ़ाकर तीन दशमलव पाँच लाख रुपये करने का प्रस्ताव है छोटे दुकानदारों को पेंशन के साथ ही मात्र उनसाठ मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है इसका लाभ तीन करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा दो से पाँच करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों पर तीन फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही पाँच करोड़ रुपए से अधिक कमाने पर सात फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालने पर दो फीसदी का टीडीएस लगाया जाएगा यानी सालाना एक करोड़ रुपए से अधिक निकालने पर दो लाख रुपए टैक्स में ही कट जाएंगे आईटीआर के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे यानी अब पैन कार्ड होना ज़रूरी नहीं है सोने पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़कर 12.5 फीसदी कर दिया गया है तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा पेट्रोल डीजल पर एक एक रुपये का अतिरिक्त सेस